たの心にいるハートというわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のいるハートだよいるハート最近頑張ってるって思うの Twitter のフォロワーさんだって6000人超えたしチャンネル登録者数だって1万2000人突破したんだよだからそろそろ待遇改善を要求しようと思うんだ 見気で頑張りをチェックします嘘発見器ってまあいいですけどよし努力の成果見せてやりましょう大好きえー、っと全ての質問に「はい」って答えればいいんだね 最初にこの質問って絶対悪であるでしょはい言われなくても分かってます朝起きるのは苦手ですか言ったことないのにバレてるはいいや朝強い人って本当に才能だって思ってる朝食は食べる派ですか 朝はね起きれないんだよねはいでなんかもしねこれから朝起きられるようになったらこうツイッターで「ハッシュタグ丁寧な暮らし」みたいなのをつけてなんかエッグペネディクトとかクロックムッシュみたいなやつをね食べて写真を投稿したいですコンパイルハートのために何か努力をしていますか もちろんはいいやツイッターでゲームの発売日にお知らせしたりとかまあこの間のさグッズの、横なんしとかだってこう言い方変えればこうメアリスケルターの宣伝になるわけでしょと現状に満足していますかはい知ってます <laughs> なんでこれ聞こうと思ったの 世の中は弱肉強食だ本当にそう思いますはい生まれたてほやほやの私を一瞬で叩き落とすなんて本当にもうツイッターを有効活用していますかもちろんね、みんなからもらったリップ本当に全部読んでるし毎日、うん、1日3回ぐらいエゴさしてます 去の失敗にはとらわれない方だうんこれはねそうだねはいうんそうだねなんかもう怒っちゃったこととかね過ぎたことは仕方がないからこう悩んでる時間があったら、まあ、5分後とか10分後3日後とかのねちょっとでも先の未来の自分のためにね何かしてあげたいと思うよイルハとはまあ非公式になってから1ヶ月ぐらい経っちゃったけどえっと猫は好きですか あのねあのクリームパンみたいなこう手とかさなんか口元が持ってしてるのとかも本当に可愛いと思うのはいということでみんなツイッターでなんか我が家のペット自慢みたいなね写真とかね送ってくれてもいいんだからねコンパイルハートのゲームをプレイしていますかはははえっとうんはいいや待って待って待ってあのやりたい 果が出ましたよしでは結果発表現状維持うん現状維持かまあまあまあでも存在を消されなかっただけでもランキーってことでこれからもっともっともっと頑張りますみんなもイルハートのこと きになってねやってみたいことですかうんと前もちょっと言いましたけど、まあ、歌と踊りと、まあ、ゲームとコラボコラボ 一緒に